Daisy Gran. Daisy! Oh, oh, oh! Daisy Hello, Doggy. Doggy. Pumunta sila sa information Hello, kuya. Kuya. Ay! Daisy! Daisy! Tagal na. JC! Pantahan mo si mama. <laughs> si kulit to. Oh. Oo! Oh, <laughs> Sakit? Big boy na yan eh. Ooh. Baka mag-vlog ako kuya. May joke ka ba dyan? Ano pa? Siya po na lang. Pabukas ng alakal. Right. talaga, pati string extinguisher, nilalaro mo. wag diyan wag diyan Ang saya-saya ng baby! Hello. Kita po. Baby, smile. One, two, three. Suneda Street, then your destination will be on the left. Thank you.